Donc moi je m'appelle Stéphanie Ladrière et je participe au groupe de travail qui s'occupe de la représentation SMART. Alors euh, l'objectif c'est de voir comment on peut inclure un peu plus euh, les coopérateurs SMART, les membres SMART, dans la visibilité et représentation des services et actions de SMART. Donc nous travaillons sur comment modéliser un peu euh, la participation des membres SMART. cela m'apporte, euh, c'est vraiment un sentiment euh, d'appartenance plus prononcé à la communauté Smart. Euh, moi, je m'étais inscrite dans ces groupes-là parce que j'avais envie de donner un peu plus de mon temps et peut-être un petit peu de, mes connaissances au groupe et de pouvoir les partager. Et je trouve que c'est toujours une expérience intéressante de pouvoir discuter ensemble de notre avenir commun, euh, avec des personnes dans le groupe qui sont très différentes, qui viennent d'horizons vraiment divers, avec des points de vue différents aussi. Mais ça, je trouve que c'est très riche. Et euh, ça se passe vraiment dans un climat constructif et de bienveillance. Je, trouve que c'est une expérience globale vraiment enrichissante pour moi. Ce qui a été fait en séance de travail était vraiment euh, congruent avec l'esprit que vous donnez Smart la qualité des services, la facilité d'accueil et, la, mais voilà, la, la, sympathie que l'on peut avoir euh, par rapport aux, différents membres. Euh, donc ça c'est mon ressenti qui est vraiment, je trouve, euh, parce qu'on entend souvent parler de valeurs, de solidarité, de nouvelle gouvernance, d'entrepreneuriat durable, mais je trouve que parfois c'est plus des, des intentions qui ne sont pas toujours traduites concrètement dans les actes, alors que ici c'est le cas. Et donc je trouve que c'est quand même relativement rare. Et voilà, j'ai l'impression qu'il faut mettre ça plus en avant aussi. Parce qu'on fait ce que l'on a dit, et, et voilà.